妈妈还加东西，手别动，哇，手别动啊，哇，好，别动啊，你没洗手，先去洗手。昨天把我一碗冰粉。哎哎，不搞不搞，妈妈还加东西，加完才能吃。你真的吗？没有，那是自私的。加醋啊？别动，别动。加醋干嘛？妈，你为什么要加醋啊？真好吃。 再滚，再滚！昨天把哥哥的都吃完了，现在又说我没妈妈来帮妈妈妈妈。你不吃，你搬着干嘛？我我要搬那个火龙果味的。火龙果味的。你又不吃。可可可可可 等等，老板，这去天虹那里买，二十几块钱就两个，不可能吧？骗你干嘛？那个新天虹那个店里面买。你看。嗯。 <laughs> 好，我尝到一点点了。你看，妹妹也刚开始。还有一点点。嗯，再来一点点。对。你多吃点那个肉食。来一点点。嗯，再来一点点。哦，尝到味道了。 好不好吃啊？好吃。 <laughs> 两个小吃货，哎，反正养了两个吃货。三个吃货，我去买点水果，他又跑这来吃了。又点的披萨呀？不是吃饱了吗？还是回家烤红薯嘞？小弟又吃不下，你给他买糖的。 小明，你是不是吃不下了？啊？嗯，你是不是吃不下了？啊？他点头吃不下了。那我们走吧，我先把你送回去，我再再接他们，走吧。快点，宝宝。都坐好久了，我上这里等半天。回家更凉快。妈妈，你看你要吃。 好像又不怎么喜欢吃披萨，是吧？啊？嗯？你不怎么喜欢吃披萨吧？啊？我记得一般。哇！香蕉。每人一个，每人一个。他在找他的蛋挞不见了。他在想，他在想，转个弯蛋挞就不见了。 <laughs> 那不烫了，这个不烫，这不烫啦。这是干嘛呀？炒辣子吧。嗯， <laughs> 没有啊，他还在吃鸡，你看到没？这又是你的店，这又是你的店，又是你的。 <laughs> 哥哥那里去，了。你吃鸡块吧，那上火了，热气，那吃这个。我要各种吃。嗯，百香果，想要干别播呀！好了，不能喝多。再见。别吃啥了，嗯，吃啥了回去好好检查作业。 好喝，这人家的就不好喝，小心点有仔仔哦。不是啊，我呛的。 <laughs> 吃是啊，儿子。干杯，干杯！妹妹家里给你干杯。你有咸你吗？啥都不吃，你到底想干嘛？